бауырларым бәріңізге де арнап айтқым келіп тұрғаны менің біріншіден чат ол пікірлеріңді білдіруге арналған сондықтан чатқа кіргенде 5 минут сәлемдесуді қой керек ассалаумағалейкум саламатсыздар ма ағайындар анаулар бар мынау деп амандасқаннан кейін пікірлеріңді айтыңдар екіншіден шұбарлатып тілдеріңізді шет тілдерін шет тілдерінің сөздерін қосуды үзілді кесілді доғару керек мен сендердің сөйлегендеріңізді тыңда қоя аламын екі сөздерің үш сөздеріңнің бірі шет тілде я иә орысша расписка подписка решение может быть давайте ладно например енді ол ұят емес па дардай қазақсыздар кейбіреулер кейбіреулеріңді дауыстарыңды тыңдап жорамалдаймын жас емессіңдер мектеп жасында студенттік жасында сен ұялмай қызармай орысшаларыңды еш шет тілдер сөздеріңді нормально деп бұл шет тілдердің сөздері соны қою керек ұят болады қараңдаршы қай орыс болмасын бөлмеге кіргенде сәлеметсіздер ма демейді ассалаумағалейкум демейді здравствуйте дейді шығып бара жатқанда сау болыңыз демейді до свидания дейді сендер жүгіріп барып оған до свидания дейсіңдер анау депутат сақалды мен тіпті оны айтуға да жиіркенемін әнеугүні ұялмай ұзармай өзінше никоновтың федоровтың пушковтың сөйлегендеріне наразылығын білдіріп иван что ты стесняешься не ты же это сказал ты же наш рус ол не деген масқара не деген сұмдық мәжілістің депутаты орысқа жағымпазданып отыр ты же наш депутат ты же наш русский ой көке ол қай заманда русскийлер наш болды төтесін айтқанда қай заманда қой мен шошқа я ағайын болды я дос болды бір қорада жат, жатып күн көрді я болмаса бір жайлауда жайылып өмір сүрді ол болмайтын нәрсе қазақ атамыздың нықтап тұр білдірген қағидасын ұмытпаңдар орыстан жолдасың болса айбалтаң жаныңда болсын деген соған қатты көңіл бөліңдер кешірмеңдер үшіншіден сіздер кейбірде чатты бір қарым қатынас орталық айналдыратын сияқты бір бірлеріңді сәлемдесіп бір бірлеріңді мақтап о аға сен дұрыс айтасың о аға сен дұрыс айтасың о мынау қалай анау қалай төртіншіден суретті түсіп жұдырықтарыңды көтеріп аспанға бірдеңе білдіріп онда доғарыңдаршы айналайын Егерде де жұдырық көтеретін болсаңдар ана қазақтың жерін қорғауға шығыңдар жұдырықтарыңды көтеріп қазақты шекарасын қорғаңдар қазақтың тілін қорғаңдар шығындар бар соттарға прокуратураға полиция министрлерге қазақша деп мемлекет тілінде деп а оған жарамайсыңдар а кеуделеріңді ұрып мақтанып жұдырықтарын көрсетіп суретке түсіп топырлаған бол оған ерінбейсіңдер бұл қаяқтың ненің батырлығы арзан батырлық қажеті жоқ боққа қажеті жоқ ондай батырлықтар батырлықтарың сіздер іспен көрсеттір, сөзбен емес сол жаңағы жұдырықтарыңды аспанға көтеріңіз міне мен содан қай көрейін сендердің батыр екендеріңді ана қырғызстанда болған оқиғадан кейін көптеген әйелдер чатқа жазып жіберді нағыз еркектер қырғызстанда екен ғой біздің қазақтың еркектеріне көйлек кигізсе әдемі әйелдер шығады екен деп мен сол кезде жердің астына кіріп кеткім келді ұялғаннан ол сөздің шыны бар ол шында солай болып отыр сендер біздің қазақтың жігіттері мақтанғаннан басқа ештеңе білмейсіңдер әзірге оған ештеңе жарамай жүрсіңдер тек мақтанғаннан басқа ол соны қойыңдаршы айналайын мен үлкен сендерге өтінішім соны қойыңдаршы осыны тоқтатыңдаршы сосын тағы бір өтінерім қазақ халқысын жамандауды қойыңдар қазақ анандай қазақ мынандай қазақ әлен қазақ бәлен деп өсетін елдің балдары бірін бірі батырым дейді өспейтін елдің балдары бірін бірі қатыным дейді деп бекер айтылған жоқ батыр болуға тырысыңдар бірақ ұмытпаңдар біздің батырларымыз сырым махамбет исатай қарасай алпамыс қобыланды тілімен сүйкеп батыр болған жоқ олар қолдарына шоқпарын алып найзасын алып қылышын алып семсерін алып жауға қарсы шықты солай батыр болды а сендердің сендердің көбілерің батыр болып жүргендерің ошақтың түбінде отырып дастарханның басына шай ішіп диванға сүйеніп телевизор қарап бүкіл әлемнің мәселесін шешіп тастайсыңдар қазаққа қатысты қазақ үшін қытайды да қуып шығасыңдар шекараны да несиелердің қарыздарын өшіріп тастайсыңдар кешіресіңдер ал сөзді доғару керек қой іске шеш, бірігу жағын ойлаңдар бірігуді ойлаңдар бірігуді ойлаңдар соны жан жақтарыңа дұрыстап қарап көздеріңді ашып жүріңдерші жамандамай ол ма мамайды жамандайсыңдар әлем бәленді оның несін ұстадыңдар ұрлығын онысын бұнысын ұстадыңдар ұстаған жоқсыңдар сендерге айткүл патриоттың құрылтайшысы дұрыс айтты қойыңдаршы бір бірлеріңді жамандауды жамандамаңдар мен мына ашық нені айтамын мен міне аблязовтың жемқор парахон ұры екенін жақсы білемін храпонов құдасы екенін айтпайды құдасымен бірігіп ақша жегенін ақиқат әбләзовтың назарбаевқа арнап жіберген бейне жазбасы бар ашық айтып мойындап кешіріңізші мені мен қате жасадым кінәлімін мен сіздің шәкірдіңізбін маған жасаған барлық жақсылығыңызды мен ұмытпаймын еш уақытта деп жақиянды қараңдар кезінде әкім болып павлодар мен семейде ішіп жеп қарлығаш атына жалған фирмаларды ашып солар арқылы жаңағы сауда саттық жүргізіп ал қазір америкада рахаттанып жүр оқып диссертацияларды қорғап атақты болды ал келгенді қараңдар қатыны еврей бельгия мен швейцарияда екі банк құрып алып аспанға түкіріп өмір сүріп жатыр қажы елінің де солай күнін көріп жатыр рыскелдиевтер кім сендер сенесіңдер ма рыскелдиев рыскелдиевтер дейік ал жақсы жеті миллиард долларға ие болып жүр болған баяғыда деп ол дұрыс ішкен жеген ұрлаған назарбаевтың шекесіне төпелеп келтіретін білдіретін наразылықтары болғасын дұрыс назарбаев жеңілді шегініп бұйрық берді рыскелдиевтердің жеті миллионға э, ме жеті миллиардқа тиісті мүлігін ақшасын қайтарыңдар деп олардың келтіретін дәлелі бар назарбаевты тізелеп тұрғызып қоятын сондықтан барлығыңды сұрайтыным азамат болыңдаршы азамат болыңдар қазіргі заманда қазақстан қиындық қиылыста тұр я бола ма қазақ я болмай ма қазақ ұмытпаңдар шәккәрім 1903 жыл сорлы қазақ деп жазған өлеңі бұл біз үшін үкім салынған қала жоқ оқытқан бала жоқ ісінің ағы жоқ басының бағы жоқ көретін көзі жоқ Оғатын сөзі жоқ сырты бар іші жоқ бұл күні қазақтың аты бар өзі жоқ дұрыс атымыз қазақстан деген бар чукчалардың да аты бар чукотка дейді а чукчалар бар ма а біз чукча сияқты болдық армянский радион сұрапты что общего между казахами и чукчами армянский айтыпты мысқылдап айтыпты они оба любят на русском языке разговаривать қараңдар бізді қаншалықты төменге түсіріп тастап отыр әлем әлем ол анекдоттар аспаннан түспейді ол бір ұшты тілдерден шығады ақылды адамдардың тілінен шығады себебі көреді мысқылдайды шынайды кекетіп күледі көріп отыр қазақ ана тілін сыйламайды байған баяғыда алматыда марқұм тебес наманып, деген ашық айтты сіз өліп жатсыз қазақ қазақ деп а мен сізге шынымды айтайын біз қазақстанда тұрған ұлттар ұйғырың болсын дунганың болсын курд болсын орыс болсын өзбек болсын біз қазақты адамға санамаймыз біз адақ, қазақты сыйламаймыз не үшін сендер сыйлауға болады тілдеріңді білмейсіздер салт дәстүрлеріңді сыйламайсыздар әдет ғұрыптарыңды жоғалтып алыңдар қандай ұлтсыңдар сендер қалай сендер ұлт боласыңдар қалай сендерді ұлт деуге болады а бұл ащы шындық иә маған жақпады ұнамады жаныма батты а бірақ ол шындық маған бетке айтылып отқан одан мен қаша алмаймын себебі қараңдар екінің бірі қазақтың голубойлар қазақша айтқанда қыстекелер ана тілін білмейді ана тілінде сөйлегісі келмейді көшеде шықсаңдар қараңдар ана нелерге барыңдар банкілерге қызмет көрсету орталықтарына барыңдар ана астана энергосбыт дейді астана су нелер бәрі де орысша сөйлеп жатыр орысша құжаттарды беріп жатыр ал сендер сен соны аласыңдар мен талай пысық қазақтарды көрдім барып жүрген соларға барғанда орысша сөйлейді банкілерде барғанда қандай Екі тізелеп отырып алыпты орысша сөйлейді мен мысалға талап қой міне мен өтен сәлім сағындықұлы келгенде айтам, қазақша сөйлеңдер мен голубой емеспін мен әкем қазақ шешем қазақ а қазақтың көбісін көрдім соның ішінде сақалы сапсиған шашы ағарған ақсақалдарды да естіп жатырмын көріп жатырмын орысша сөйлейді сөйлегенде кәдімгі мәз болып рахаттанып сөйлейді мен сол кезде айтамын сен не бетіңмен сөйлеп жатрсың орысша ау кімнің ішінен шықтың қазақтың қара қатыны тоғыз ай тоғыз күн бір аяғы өрде бір аяғы көрде тұрып сені дүниеге келтірді сол қатынды неге сыйламайсың сенің шешең емес па а қазақтың ұрығынан жаралдың ғой әкең сыйласайшы әкең сені дүниеге келтірді әкең сені жаратты сонда бұл екі қазақ біреу әйел біреу еркек құрметтен айырылып отыр сенің кесіріңнен себебі тіліңді сыйламайсың нельсон мандела марқұм баяғыда оңтүстік африкалық республикасының президент. айтқан тіл жойылса шекараны алып тастаңдар себебі оның қажет жоқ ұлт жоқ ол мен өте орынды айтылған деп санаймын ол солай қалай мақтанасыздар осы оба головкин жеңіп жатыр ой головкин кім сендерге а ол қазақстан ол шапан киеді шапан кисеші е шапанды мысалы биенің үстіне жапсаң биеде қазақ бола ма бірден соны ойлаңдар жақсылап сендерге мен үлкен бір өтінішім осы мынау жаңа сиыр жылдарың құтты болсын құттықтай отырып білдіріп отқан сендерге тілегім көп қыртық қыртынбайды сандырақ сандалбай сөздерді әңгімелерді жүрістеріңді істеріңді доғарыңдар қазақ болады десеңдер қазақ боламыз десеңдер қазақты қорғаймыз десеңдер бас қосып бірігуді ойлаңдар сандырақтап көшеге шығып қатындарды сөйлетіп қойып жылатып қойып өмір сүруге батырлық көрсете алмайсыздар тіл емес сыпырғыш болып көшеде сыпыратын қол аяғың шығу керек көшеге қол аяғың ұмытпа қазақтың батырлары тілімен қорғады ма елін әлде қол аяғына шығып атқа мініп қорғады ма міне сол батырлардың өсиеттерін іс әрекеттерін ұмытпау керек батырлардың бізге тастап кеткен мына жерін қорғай білу керек жері мен тілін ұмытпаңдар тіліміз қазақ тілі соны қорғауымыз керек бұны сендерге сәлемі жолдап атқан жазушы заңгер қазақстан республикасының президентіне екі мәрте үміткер болған қоғам қайраткері өтен сәлім сағындықұлы кіші жүздің табыны ақтөбелік кездескенше сау болыңдар менің айтқан тілегімді жоққа шығармаңдар